بين خير وخير شفيع خير من جاء يصلح يقول لا تخرج بالفقر محرمين فأمك من شمس الظهيرة أوضح فقلت شبع سخر الوقوف ببابه أن الطب يغنيني من ظل يجرح أخمض الآيات والنار وإني محب خادم الله شائر وأعرف التفاتا لا أضل وأقلق إذا طفت حول والحق ضاقه وقد خاف كل الرسل كل يصبح ملائكة الرحمن يشهد إلى تقتل الشفقة المضاقة فما سمحت نفس لما أنت تسمح وكم أكرم كم من قناطير وهبت إلى الأعداء والكل يفرح وفي كل حي قد خلقت بنعمة إلى كل أقسى الناس ورفقة وفوز ورضوان من الخلد أمرقوا ورؤية رب العالمين بداره غزيلا على حسنى ربك أمنح فدينك دين الحق قد ضل سعي عن يحاول إطفاء نوره كيف ينجح وحي مولانا وزخرفوا سيأتيهم خزي ولا الدهر يبرح السياقي للمدينة تلقه سلام على كنز البرايا الذي غدا به الكل في الدارين ينجو ويربح عليك صلاتكم واجدكم مسامه رؤوف ولا شكوى وطاها المصرح عليك صلاة الله ثم سلامه مدى طه الهاشمي يرفع عليك صلاة الله ثم سلامه من آبائنا الشم الذين تغوره عليك صلاة الله ثم سلامه ونغرق من بحر الرسول وننزحه عليك صلاة الله ثم سلامه إليك وفي بحر الهوى لترصح عليك وعلى آله وصحبه بقيتهم خير به الوزن يرجح عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمصطفى القرن مرضه على أيها المنظور يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد واللواء بسرك بالذات العلية مثلها وبالرسل والبيت الحرام وبالقرآن له ثمن الإيمان زده وأبقه لدى الموت حقا ثم زده لدى اللقيان طويت لمن أحببته السبل فالطيان لا كل بؤد في الممات وفي المحيا يقينا تقينا كل سوء فلا نرى وفقت لمولى بادري جزى الحسنى كتمت قبيحا ثم أزهرت سيدي جميل العدل وهذا وأتحف لنا Sorry. أخرى به لله جل جلاله عليه صلاة لا تعد ولا تحصى سليما من الإشراك والشك عارفا بالله من يركب القصوى ذكرت صحابي ثم قومي وعشري فنالوا جميعا فوق ما كان من بقيا زفنا بسير السعادة أخضري عليه صلاة منه سرنا إلى الحسنى وغنينا به عن غيره وكفى به زعيما جليلا لم يضن ويحيا شفائي وحياتي صلاتي مسلما على سيد الأرسال بل سيد الورى فاذكر الانف والمراد فهب يرعا الي المرء البرق يدمع لمحت بوهن ويكرهت صوابة ورقرق دمع ساعة الحي تحيعون تذكر أيام السماء وهي قد مضت Claro, وسلم إن تردع عين واسع جبين رسول الله والخلق أوسع وجه طه ولحيته وصدر وسع ومنكبه أعظم به وعظامه 你要怕？ يرجع وأحزانه موصولة بتفكرين وإن قال قال الفصل والحق يريع وينظر لحظا وقبل عذر لبعض يجمعون أخرم خلق العاد أعدل خلقه من الناس أسفار ومن الناس أشياء ويخدم إلى حين يخسف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعاه وماها وملكا قط فالشحن أرفع وما أكثر المسكين يدعو جميعكم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع وأكرمه المولى أجل كرامته وخصصه أسجع وما رد ضيم الدهر عن ساعة الذي يزخرف أمداحا ويشدو ويسجع وآل أصحاب مدى قول شيق أبركم بلا نحو المرابع يرمعون الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلام لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلامه لا إله إلا الله إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد الفاتح لما في ما سبقنا سر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم آه وقد بمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam